Hey, this is for you. सिंगार तेरा यौवन यौवन ही तेरा गहना तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना उड़े खुशबू जब चले तू उड़े खुशबू जब चले तू बोले तो बजे सितार ना कजरे के धार ना मोतियों के हार ना कोई किया श्रृंगार सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आए ना छोटी अब तो आ रहा सब पास आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ अब तो आ रहा सब पास आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ